Untuk permainan ini dibutuhkan um, dua fasilitator yang nanti akan memandu adik adik-adik atau teman-teman untuk mewarnai. Nah, um, yang pertama itu langkahnya itu adalah menempelkan pin ataupun gantungan, gantungan seperti ini atau magnet menggunakan um, lem tembak. Jadi teman-teman tinggal tempelkan saja menjadi nah, seperti ini. Nah, untuk menempelkan seperti ini, um, diharapkan yang melakukannya adalah fasilitator supaya um, karena ini panas, jadi cut bol